فتحت لا انا سيارة ولا خلي دمي وربي فزعنا ام غزال انت بالكار؟ ايه بالكار؟ <laughs> رهف في حدا عم بال شوي آه، بالكور يا محمد سيارة سيارة قدام طيب. آه يا الله وين نوك؟ هيا طيب، دمي فلشة فلشة هي ثانية بتيجي صح خليني اجي صح وعم كان بحكي ها وين صاحبكم حبيبي؟ هاي باقي على اليمين في عالم في عالم اه Senin Sadıkak nerede? Hah. Abi. Hadi. Ee. ماني شايف هذا آه، نشوف نشوف نشوف هارون وانا وانا نشوف ماني شايفه انا شايفه هذا شيء ولا خلي دمي وربي فزعناه ام غزال انت بالكار؟ ايه بالكار؟ <laughs> رهف في عم عبض بال جوي آه، بالكار يا محمد في ناس بتكون بتكون ثاني في عالم؟ اي والله كوني قدامي قدامي في بالسطوح ترى سطوح على السطوح اطلع بس آه، محاوطينه في واحد يسار اطلع طرف الثاني انا انا روح انت يمين او طرف الثاني ده هيل بس هيل اطلع طرف الثاني ايش رايك؟ هو قدامنا روح لي روح لي ما اقدر خلاص صح ما في فور؟ سير سير مارك ذا لوكيشن واحد عم بمشي إيه، إيه، إيه، نوك نوك نوك نوك يو يا حرام طيب. اطلع روح اطلع نجيب ثاني انت ما بطلع ليش هيك؟ لا يا بيض ما بطلع وقف اللاعب عندي رورو لا ما ما بطلع بطلع هيك جرب جرب هيك ما بنبطح ولا شيء يلا خليك خليك خليك يلا دير مبيك مبيك شيله شيله مبيك اه شيله كثير انت احنا نشيله واقف اللاعب عندي واقف منيح ما قصرت ضل اللاعب عندي وقف جيب جيب الباقي عندك والله اجا جيب الباقي ها في واحد معي بتقدر والله بشهي النت واحد آه، جيب مو مفكر مو <laughs> مفكر كو كو عبر رجله عبر رجله وقع دي بقى يا حرام يا جنبي someone dies. ما اعرف شلون لا طبك رجع ما بعرف ما بعرف شلون سمك سمك الله خذ كفر جي شلون طبك؟ ما بعرف كان معلق عنده سلاح قصدي انا جاي اشيلك ما بحسن اهجم شايف بين جايلي جايلي والله تمك كمان وحده سو نجيك هذه سفينة متنا متنا علقت القنبلة بإيدي متنا علقت القنبلة تعال تعال آه، امبلي ايش ايش انت ما يقدر سيارة سيارة وين؟ ورا البيوت موجود مزبل سكواد كامل شكلهم ما تكبر هنا بيوت قدامك دول البيتين الكبار هذي جنب جنب الجار ما هون هون يمين يمين صار صار فوق صار فوق مارك ذا لوكيشن اه فوق شباب شيلها بلوم شيلها بلوم قرب يسار يلا ودي ترى بلعبوا بلعبوا بلعبوا يا حرام لك عندي يا ابو علي الله يا هي ما انت بنجي عالي ما غير روح يسار بنجي عالي بنجي عالي والله 800 تعال تعال يسار مالك كون بيكو نوب يا حيف عليك ورا السيارة هاي المحروقة دير يلا خليك زي ما جمعت لا لا لا تبش لا تبش خليك ما بشير بدي اشوف امي انشال دمجني اثنين نوك روح روح اطلع نت تاني روح اطلع روح روح معالجه لازم كده عارف هلا هلا هو بنجي على طول يا <laughs> كنت اشيل هذا اللونيك ما اعرف شلون بلعب ليس بالطبع أمام وين؟ ست لاعبين شلون؟ مات واحد بالزون كلهم قدام قدام قدام قدام على اليمين واتش اوت وين الرابع ده هيل ده هيل يا حاج الرابع الرابع الرابع الرابع اطلع الله يخليك اطلع الرابع هذا الجيم وخلاص لا تخرب الجيم اطلع شلون ها هدول اربع كانوا ضل واحد دي وينو ذاك الشب الحلو العسل كل الضرب وما شافنا هو لازم يكون قوم قوم 24 هو قوم قوم تعال نلعب معه قوم ها ابو كان جابك؟ لا آه. ماني شايفه بس بعيد اهو والله جابني شلون هيك؟ ماني شايفه شفته طالع راسه شايفنا ورا شي سجرة خالص GG. <laughs> يعني ال game آه، عشت ايدك لا فزانة فزانة انا السيرفر يعني انا فزانة تركي كمان